ဟယ်လိုဒီနေ့ပြန်တာသာသာနာမကောင်းမဝယ်သေးပြပါတယ်ခင်ဗျာသာသာသက်ကစင်းနေစီပါပြီခင်ဗျာ သားကပင်ကြပင်ရတာကြိုက်တယ်ပင်ကြမှာကလေးတွေနဲ့ကစားရတာသာပူကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသားကဘလောကနာကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသားကြီးလာလို့ပြီးစေတနာဆရာဝန်ပြည့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ